एवरीबडी दिस इज ब्रजेश और आप देख रहे हैं C A B informatory my dear friends लगभग चार साल पहले भारत का indirect tax system went through a massive change और tax payers across the country were introduced to a consumption based indirect tax system जिसको कि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं yes that is GST GST is known as India's most significant and most historical indirect tax reform. GST को भारत का historic indirect tax reform माना जाता है इस नए system ने भारत के indirect tax system को completely revolutionize किया और इसने introduce किया unified taxation जिसकी philosophy थी one India and one nation GST का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट आता है पर्पस था देश के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही important observation and direction by the honourable supreme court जो कि उन्होंने एसएससी और टैक्स पेयर्स के फेवर में पास करे हैं in respect of provisional attachment of property और बैंक अकाउंट्स अंडर जीएसटी इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आप इसको अंत तक अवश्य देखें जुलाई 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद से आज तक इसमें इतने अमेंडमेंट किए जा चुके हैं कि शायद जीएसटी लॉ मेकर्स को भी खुद ही अंदाजा नहीं होगा कि वह कितने अमेंडमेंट उसके प्रोविजंस में आज तक कर चुके हैं और उसको एक tax friendly customer friendly assessee friendly और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की बजाय यह एक बहुत ही जटिल और सम एक्ट बना दिया गया जीएसटी के अलग अलग मल्टीपल रिटर्न्स को फाइल करना असेसी और इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया और वह उसको फाइल करने के लिए हमेशा से स्ट्रगल करते रहे और जब वह समय से फाइल नहीं हो पाए तो एसएससी पर एक बहुत बड़ी पेनल्टी जीएसटीएन साइट द्वारा लगाई गई और जिसकी वजह से बहुत सारे एसएससी न चाहते हुए भी जीएसटी रिटर्न के डिफॉल्टर हो गए जीएसटी साइट का समय समय पर फेल हो जाना और उसकी कैपेसिटी जीएसटीएसएससी e के नंबर के हिसाब से ना होने की वजह से भी उसका लगातार रिटर्न फाइलिंग्स की आखिरी डेट के दिनों में हैंग हो जाना या फेल हो जाना एक आम बात हो गई और यह भी असेसीज और प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना डिफरेंट स्टेट्स की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी कि एआर द्वारा एक ही इशू पर अलग अलग तरह की एडवांस रूलिंग देकर कंफ्यूजन को और बढ़ाया गया जीएसटी के अंदर बहुत सारे tax slabs that is multiple tax slabs ने एसएससी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और यह एक बहुत ही कम्बरसम एक्ट होता चला गया attachment of property and bank account of taxpayer for recovery of even petty tax amount यानी छोटे छोटे अमाउंट के लिए has become order of the day and is another pain point for SSEs because it is implemented irrationally and many times without application of mind by the tax officers to collect the tax revenue in order to meet the targets whether the tax demand is justified or not. दोस्तों जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसको लाया गया ताकि वेरियस एक्ट को खत्म करके एक एक्ट बनाया जाए ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सकें लेकिन देखा ऐसा गया है कि जीएसटी के अंदर सेल्स टैक्स या वैट एंड एक्साइज और सर्विस टैक्स इनको मिलाकर एक एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया जीएसटी और वही अधिकारी जो कि पहले एक्साइज सर्विस टैक्स और वैट को एडमिनिस्टर करते थे उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वे जीएसटी को भी एडमिनिस्टर करें ओवर द पीरियड ऐसा अनुभव किया गया कि जिनके हाथ में जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर दी गई उन्होंने अपनी पुराने एसएससी को हरस करने की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा आप नहीं भूले होंगे पहले भी सर्विस टैक्स एक्साइज या वेट के अंदर प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन था जी हाँ जब भी टैक्स ऑफिसर को यह लगता था कि उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना है और वह शायद सही समय पर यह प्रॉपरली नहीं कलेक्ट कर पाएगा तो वह सी की यानी कि टैक्सेबल पर्सन की एसेट्स को प्रोविजनली अटैच कर देते थे जीएसटी एक्ट आने के बाद उसमें भी प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन लाया गया आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीएसटी एक्ट के अंदर भी प्रोविजनल अटैचमेंट का उतना ही मिसयूज किया गया जितना कि पास्ट में सर्विस टैक्स एक्साइज और वैक्ट के अंदर किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक लैंडमार्क केस में जीएसटी एक्ट के बारे में कहा है कि पार्लियामेंट की इंटेंशन ये थी कि जीएसटी एक सिटीजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर हो लेकिन जीएसटी एक्ट का जो पर्पस था वही लॉस्ट हो गया जिस मैनर में इस टैक्स लॉ को हमारे कंट्री में एनफोर्स किया गया सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एनफोर्समेंट के लिए टैक्स अथॉरिटी के बारे में यह भी कहा है कि GST act was made to be citizen friendly act but it has not remain citizen friendly act yes honourable supreme court ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि जीएसटी एक्ट सिटीजन फ्रेंडली नहीं रहा है जैसे कि इसकी परिकल्पना की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह observation the bench of justice Chandrachud and M R Shah व dealing with contours of the power of provisional attachment of property including bank account to protect revenue under the Himachal Pradesh GST act 2017 Himachal Pradesh GST act 2017 के सेक्शन 83 के अनुसार अगर during the pendency of any proceedings commissioner की यह ओपिनियन है कि for the purpose of protecting interest of the government revenue यदि आवश्यक हो तो after order in writing he can attach provisionally any property including bank account belonging to taxable person earlier view was that opinion should be subjective opinion यानी के पहले ये व्यू था कि ओपिनियन सब्जेक्टिव ओपिनियन होनी चाहिए लेकिन now position has change and it is that there should be some tangible material to form the opinion अब ये पोजीशन है कि कोई टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए उस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए Although order in writing does not mean that order should be like a judgment, but it must show an application of mind. yani ke order mein ye देखना chahiye ki usme tax officer ne mind apply kiya hai yani ke there is an application of mind by tax officer a balance has to be maintained between protecting the interest of revenue and protecting genuine business bench ने यह भी ओपिनियन दी कि एक बैलेंस मेंटेन किया जाना चाहिए between protecting interest of the revenue and protecting genuine business court का यह इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि कंट्री को या देश को इस टैक्स कल्चर से बाहर निकलना होगा जिसमें यह माना जाता है कि सारे बिजनेसेस फ्रॉडुलेंट हैं टैक्स डिपार्टमेंट को और टैक्स ऑफिसर्स को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा अगर किसी ने 12 करोड़ रुपए टैक्स पे किया है और सिर्फ बहुत थोड़ा सा टैक्स ड्यू रह गया है then you can not start attaching property आप प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते कोर्ट ने कहा very important justice Chandrachud also remark that if there is any alienation of assets or SSC is binding up or going into liquidation then it is understandable just because you have the account number of the taxable person, you cannot start attaching और even blocking the receivables of taxpayers court ने यह कहा कि अगर कोई अपने एसेट्स को बेच रहा है या अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा है या उसका बिजनेस लिक्विडेशन में जा रहा है तब तो अटैचमेंट की बात समझ में आती है लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पास यानी कि टैक्स अथॉरिटी के पास उस टैक्सेबल पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस अकाउंट को अटैच करना शुरू कर दें आप ये नहीं कर सकते कि आप उसके रिसीवेबल्स को ब्लॉक कर दें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की जस्टिस चंद्रचूड़ ने टैक्स ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी बात कही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा introduce the mechanism of assessment of the tax officer with a view to have accountability. Justice Chandrachud ने कहा कि टैक्स ऑफिसर बड़ी बड़ी डिमांड आफ्टर असेसमेंट रेस करते हैं ऑफ रुपीज से टेन थाउजेंड करोड़ और अगर वह बाद में घटकर एक हजार करोड़ हो जाती है बाई एपीलेट ट्रिब्यूनल और the supreme court then It must go to the assessment of the tax officer ये टैक्स ऑफिसर के असेसमेंट में जाना चाहिए this is very important observation by justice Chandrachud in respect of accountability of the tax officers. I hope that legislature shall take the cognizance of this observation of the top court and shall make and amend the law accordingly to make the tax officers accountable in line with the observations of the top court. ऐसी उम्मीद की जाती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के इस ऑब्जर्वेशन के बाद टैक्स ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए हमारा लेजिस्लेचर इसकी कॉग्निजेंस लेगा और अकॉर्डिंगली लॉ को अमेंड करेगा ताकि टैक्स ऑफिसर भी अकाउंटेबल बनाए जा सके और high pitch assessment wrong assessment और wrong attachment of property of a taxable purpose जैसे केसेस में उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा there is no accountability at all tax officers के लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि in order to make the GST act workable GST act को वर्केबल बनाने के लिए ये message down the line actual authorities के पास जाना चाहिए कि why the legislature has made certain provision legislature ने सर्टेन प्रोविजन को क्यों बनाया है what is the purpose behind उनको बनाने के पीछे क्या पर्पज था for example Act provides for filing of an appeal from any order on deposit of that tax, interest and penalty जो कि अनडिस्प्यूटेड है और बाकी अमाउंट का 10 परसेंट जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने exercise of power of provisional attachment of tax officers को भी क्रिटिसाइज किया और उसको प्रीएमटिव स्ट्राइक के नाम से पुकारा यानी के टैक्सेबल पर्सन के ऊपर अचानक किया गया आक्रमण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा for GST tax officer justice Chandrachud ने कहा कि लॉ यह है कि जब यह बहुत ही नेसेसरी हो to protect the interest of the revenue because ये पॉसिबिलिटी है that the revenue will not be able to enforce the assessment order अगर ये संभावना हो कि रेवेन्यू असेसमेंट ऑर्डर को एनफोर्स नहीं करा पाएगा तब ऐसी कंडीशन में ही ऑर्डर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है revenue can not just keep on attaching only because there is an assessment order justice Chandrachud ने कहा कि रेवेन्यू सिर्फ इसलिए किसी की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता कि उसने एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया है जिस चंचूर ने कहा कि there can not be a preemptive strike यानी कि टैक्सेबल पर्सन पर अचानक किया गया आक्रमण नहीं हो सकता बेंच ने रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज यानी के रेवेन्यू की इस बात पर भी खिंचाई की कि इस केस में रेस्पोंडेंट अथॉरिटी यानी के रेवेन्यू ने यह स्टैंड लिया था कि providing an opportunity for hearing in connection with an order of attachment was discretionary revenue authorities का यह स्टैंड था कि opportunity for hearing against the order of attachment was discretionary and not mandatory court ने पूछा कि रेवेन्यू ऐसा एफिडेविट कैसे फाइल कर सकता है कोर्ट ने कहा कि रूल के अनुसार assessee will be given an opportunity for filing objection and of hearing यानी के रूल के अनुसार एसएससी को अपॉर्चुनिटी फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शन और हियरिंग देना जरूरी है again this is very important observation by the court in respect of right of filing of the objection by the SSE and right of hearing of the SSE before order for attachment of property code के अनुसार ये ड्रेकोनियन लॉ है यानी कि कोड के अनुसार ये एक बहुत ही कठोर लॉ है और इसको स्ट्रक्चर्ड करने की जरूरत है tax authority have to abide by the mandate of law in its letter and spirit court ने फिर ये कहा कि टैक्स अथॉरिटीज को जो लॉ के द्वारा मैंडेट दिया गया है उसको उसकी लेटर और स्पिरिट में ही मानना होगा it is very important issue court ने कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और इसलिए हम इसको पिकअप कर रहे हैं या उठा रहे हैं और एक बार हम जो लॉ लेट डाउन कर देते हैं वो सारे देश में लागू होता है राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज के केस में ऑन 19 जनवरी 2019 एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास किया गया under section 83 of the Himachal Pradesh GST act 2017 on thirty January 2019 ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर लिफ्ट कर दिया गया जब पिटिशनर ने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया फिर भी ऑन ट्वेंटी अक्टूबर 2020 को एक fresh order of provisional attachment pass किया गया रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा जो कि बेस था on allegation for the same period and same cause of action तो 28 अक्टूबर 2020 को फिर से एक fresh order of provisional assessment pass किया गया रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा based on the same period and same cause of action petitioner ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया 4 अक्टूबर 2020 को बिफोर रेवेन्यू अथॉरिटीज जिसमें उसने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि उसको opportunity of being heard allow की जाए लेकिन सिक्स नवंबर 2020 को पिटिशनर के रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा और जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया without dealing with issues which were raised by the petitioner tax payer ने जो भी इश्यूज रेस किए थे अपनी पिटिशन में उनको डील किए बिना ही उस पिटिशनर का रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया गया एंड उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड नहीं अलाउ की गई इसी बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने टैक्स पेयर ने यह सबमिट किया कि the power to order provisional attachment under section 83 is a draconian power and strict compliance with the provisions of the statute is necessary यानी के लॉ के द्वारा जो पावर दी गई है प्रोविजनल अटैचमेंट की सेक्शन 83 के अंदर वह ड्रोक्रोनियन पावर है एक बहुत ही कठोर पावर है और strict compliance with the provision of statute is necessary statute का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बहुत ही जरूरी है इस केस में it has been submitted before the honourable supreme court that petitioner has paid rupees 12 crore towards revenue demand of the state in the assessment year और रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट करने का रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है क्योंकि असेसी के द्वारा 12 करोड़ रुपए पेड किए गए हैं towards revenue demand of the state in the assessment year इसलिए प्रोविजनल अटैचमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है to protect the interest of the revenue अगर आज की ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो then please like and share it as well और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरी आगे आने वाली इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की टाइमली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें stay updated and stay ahead with this channel thanks a lot for your valuable time until next video bye